දෙක සෙට්ටලා වෙච්ච එක අහන්න හිටියේ හතාමාරට බබා අද ගොඩක් දවසකින් අපි දෙන්නම ගෙදර නේද අද මැච් එක නියනේ ඉතින් නිවාඩුවක් දැම්ම ඔන්න මේ මැච් එක අහන්න කියලා අද මම අද මම නිදහසේ රිලැක්ස් එකේ ගෙදරට වෙලා සිද්ධහන දවසනේ බබා අද මැච් එක ෆයිනල් එකේ ලංකාවේ මැච් එක නිවා දන්නද අපි දෙන්නත් එකම මැච් එක හමු සුපිරි මැච් එකක් තියෙනවා අද සින්දු අහන්න ඕනේ ඔයාට හැමදාම ගෙදර ඉන්න මේක හරියන්නේ ඔයා හැමදාම ගෙදර ඉන්න දවසට ඔයාට ඕන දේ විතරයි කරන්නේ. බබා අද ෆයිනල් එක මේක හැමෝම බලනවා. අද මම රිලැක්ස් එකේ සින්නවහන දවස. අද ෆයිනල් එකනේ. අද මැච් එක අහන්න ඕන. මේක හරියන්න එක ඔයා මාව තෝරගන්න නැත්තම් මැච් එක තෝරගන්න. ඔයා ඔයා මේක හරියන්නේ මේක හැමදාම මෙහෙම කරන්න බෑ. දැන් මොකද මට කරන්න කිය? මම යනවා යන්නේ කො ඔයා මාව තෝරගන්න නැත්තම් මැච් එක තෝරගන්න එච්චරයි. පොඩේ මේක හරියන්න හැමද ඉන්න ඔගල ඇම්මට කොල්ල එක ගැන පොඩ කියන එක තේරුම් ගන්න එපේ හෙලෝ හෙලෝ නැන්දම් මේ මේ බලන්නකෝ අද මැච් එක මේ ඔව් ඔයාගේ දූ කියනවා අද යාට සින්දු අහන්න ඕන කියලා මැච් එක අහන්න එපාලු හපෝ ඔය රණ්ඩුව එදා කාලිනම් අපේ ගෙදරක් තියෙනවා කොල්ලෝ ඔය එලාවට කියන්න ඕනි ෂා එෆ් එම් බහන එක සින්දු අහන්නත් පුළුවන් මෙච්චක අහන්නත් පුළුවන්. රෑ හතාමානි දැන් ෂායි ෆිල්ම් දාලා තියෙනවා සද්දෙටම. මේ අද රෑටේම ওই කෙල්ලෝ මෙහෙවන්න එපා හොඳේ. මටයි මහත්තයා රෑ ටිකක් නිදහසේ මෙච්ච එක අහන්න තියෙන වෙලාවනේ. ඕ තේරෙනවද? හා සාහන්. ශකබෝ <laughs> මේ වගේ පෞල් ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න නැතුව ආසියානු කුසලාන 20යි 22 ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන් අවසන් තරගයේ සජීවී තොරතුරු දැනගන්න ගමන් සින්දු දහන්න අනුවය දශම නමයනුව යනුව එකයි දශම එක නොයි දිගටම ශාහන්න